上嘅时候，请勿冲入车厢或阻碍车门关闭。前方即将抵达，起身请线。上车请小心。 黄冈州的列车即将到达，请勿超越红线。上车时请坐三等车厢前往金州的列车即将到达，请不要超越黄线。上车的时候，请小心月台缝隙。Attention, I 同学 is arriving. Please stand behind me.

即将到达，请不要超越黄线。上车的时候，请小心月台的缝隙。A train to Athlone is arriving. Please stand behind the yellow line and mind the gap when boarding. 到请勿超越黄线。上车时请少三月台空隙。前往金东的列车即将到达，请不要超越黄线。上车的时候，请小心月台缝隙。A train to a d m i r a t y is arriving. Please stand behind the yellow line and mind the gap when boarding. 等候，请在黄线后面等候。Please wait behind the yellow line. 空气有噪音。